challenge ya mulaki that's one point nti matadom efuse komaso but what you don't know nti mwaddira trade union nemugiteeka mu gavumenti tewali gyekiri tony blaer had to reform the labor party najja mu trade unionism you cannot have representatives of workers into government kibula ti balina kyebakoze abakozi babajoganga bebaagala e trade union tabeera mu gavumenti toleta kuddamu bwana ogikula mumanyi tikiriyo nti nrm erina bawakaati simanyi bataano ate bwatiduyoddo ekika nti b yobala abakozi tebabafaako so derafu kakati ebyo byangu nti ebya luwumu bamutumako kyakyabusi nebagituuma luwumu neritatunda but because of the northerners nebamuteekawo nebamukola ekibajja kugamba kati watiisinext nabasiramu bagenda kuinvestinga enamugongo e, e, e, okimanyi nti aminiro yali aggulawo enamugongo yayazinira mukirankani ekyo nebamubuuza lwaki ayazinye nabasiramu bafiirawo wano once it becomes commercial yul si muslims also creating matters ebitali mu ddiini yaabwe bajja genda enamugongo bazimbeyo genda olabe gundi kyeyakola enamugongo money is money any money all of this is abagati christmas wali nako lwa basamize abasomere bali wamba <laughs> bakola christmas carols christmas cards ne rufuka kumaso jesus was not born on that day impossible uh, winter ya manye nya balunzi bendi kabali badde kutale zali zina chi zali ko ngabete bisawe bye bungerere bye bahuminga apo abalunzi bendi bali badde atensi was warmer before tibyali yo ne abasomi bali wamba lunako lwa basamize jesus might have been born in february commercialization kyobala na bano gavumenti yabwe bagisudde lwaki naye museveni muyambi ennyo agasajja ago gatudde mu meeting ne kagamba mbune lwaki museveni lwaki miruliza bulya museveni mu gavumenti yegenda kugwa erimu nerigamba linewaali mm. naye abyogera tolya mm. bwabaga nti mujja kudduka mm. naye be bamuli ku lusegere miseyabakutte eh. omanyi kati yabakwata museveni hmm. kyeyabakola kakati omanyi nti balinga baana basomero anti akamutiza bwe kikumi yazikwata hmm. kati okusaba sente bawandikiraye <laughs> muzeyi tukkirize tujjayo obukadde biliyoni kumi kati yabakkiriza ne bagula balooya nabadde ndaba balooya ku byuma byange yesterday the arrived international lawyers they were taken picket from the airport they were taken to one of the hotels not far from here olwalero bamambitingesawo mukaaga they are handling the issue properly mm-hmm. eyabantu okutibwa muki mumalwaliro do you see bobi wine raising this issue do you see kiza besi ye doctor raising this issue babimanyiko babimanyi sente ate bano bebawa sente bobi wine yavaawo kivula mbasekerera bamaiko nembawa sente banife mutuwaddeki this your problem mwaleta bakusasira mwaleta abayimire mubapampalinga no, kwamasanyalazi sibonakonekavuga enene abana bange nembaganira baabo bajja kukyejjusa bajja kukyejjusa kakati teras olwali muli crisis kwaya yammwe yakusaasira eriwa eyimba ki eh. yajja tukole nga mbakolerakoki nanga mutaed amugonjeho amutaed ngoyoba kulira obwereere mumpaddeki zize wali obanja ezobutabo bazikwa lukaaga baluba mumbakolere omanyi nabaziga nze bana basajja nabaziga <laughs> bayina problemu abasajja abonze mbasaasira hmm. baali tebamanyi muntu gwe bahandulinga hmm. era wano admitted we didn't know that such a technology existed they wasted a lot of money nibaleta abaisrael nibaleta abachina i started capturing them 10 years ago with video gun crips president nembimuwa misso wano ye intelligence esinza amaanyi mitala intelligence nenoonya ebyuma byange for six months nebabakolya ripooti tibyuma biri musiko ayina satellite ze 24 uh, russian machine abarussian babagamba nti that machine exists naye um omutamivu gwe mugambye si yabikozesa ne bakomawo ti museveni yayina unit mu state house ate bagenda okizuula ne babagamba nti aa ate ono yawono ne banoonya kyano kutwogerera banoonya byuma instead of settling with me professor nayabaga nti oyo omusajja mumanyi we are not fighting a human being nasoma psychology mm. that man is not a human being teri muntu atayagala sente teri muntu ali aluga nti ngaoyo teri muntu atukubye kutumalawo nga musajja oyo kakati muli kubya mmeri let me tell you ugandan is excited over small things emmeri kangubuuza singa abasajja obalaba nga bakutte emamba natirale nga bajja ewange bakutte kuba lyewange oga nti babagenze kukwata mirundi to arest mirundi you need anatirale you need katusa do you need emamba abamerika bajja kuba emamba zammwe nga zisa abantu don't make that mistake muba mugudde nga gadafi mm-hmm. abamerica wanted to flash out the chinese mm -hmm. indian ocean ebaddeko bapirates bangi kati abo bawambyewo nti abazze okuba museveni balina emeeri eyo omanyi nti sente eyo emeeri zekozesa zisinga bwe baziwa uganda zetuddamu kubavuola edde kuliko abaserikale bameka Ah, anti bakutte katuusa bagenda kukwata mirundi <laughs> and why should they attack museveni these people museveni is the strongest ally as far as terrorism is concerned museveni does not support terrorism and has been a victim of terrorism naffe batwe bin laden yali one mu southern sudan let me explain for you government yabashiri bagijjako wayi nabagamba nti prime minister wa, was, wa wa israeri netanyahu yajja mu east africa nabakulembeze tebategeera kyeyajirira all of the weapons the palestinians were using in the west bank originated from sudan niziyita mugundi mu egypt sinai desert kati bwebakuba basiri nebamugjako kyalaba nga mu west bank balwana the, the prime ministers visit of israel was to, to come here to plan how to remove bashiri immediately Bashir was removed, the new leaders established links with Israel. Olaba Bashir, Bashir bamu bande bamu wa yu mwaisi, olaba isise mutwala. Aisise yekala Bashir, nga was indicted, olaba mutwala, bamu wa yu bamu kiriza. Gaddafi, echamu kubiajarizi, ya kube nyonyi yao, bakuba, urubiri rwe, nipatia muna umwana we, nasa faivinga. Berlusconi namubuulira nti bagenda kuba era ligani yamuyitangala egaani n'abavuma okubaogoloza kage ne bamusalira amagezi he compensated lokaby pana american n'abasasula abantu bonna ne bamuwa ne freedom n'agenda mu un n'ateekayo tent n'ayogerera n'essaawa ze baali tebamuwadde n'abagamba nti un yasaana tripoli enwala nnyo n'agenda mu yitale natuuza palamenti ya italy esaawa musanvu basala ntu oyo balinda omugagga mm-hmm. gadafi was the most rich person nga yemanerende asinga i remember the last time twasangawo abazze okusaba babiri bataano bapuresident nga tone bulaya yadvisa we gadafi was rehabilitated by britain nagulawo negundi kati omwana wa gadafi adda musamosamo wanankabirwa samosamo agamba gwesankozi nakulabibwa taata wange ekirongo kimy esente eza kampeyini hmm. hmm. nga mufuna nsiiti ziiriko okufuna sente mu kampeyini sankozi yamukulu hmm. obama nabuuza naye abantu omugagga bwanattanga abantu tasasule anatusasulanga busasuzi that the president wa ntekankuba olinkusasankutwale eh. mudwaliro katumukube tumuje omwagalaki president was looking for chip oil abalasi abaali babasibye mu winter they rehabilitated gadafi abamerika ne bamukuba kakati museveni akoseeki mwawangudde nakkiriza nti nobwewangu ewangudde gyonna muzina buzinyi mhm. eh, oba teyababba nabawangudde mukalu nababba mhm. nabaga nti omusajja etololo yali awangudde omusajja bamuyitangani yali minister public service naye oyo omusajja yakwata yali amuwangudde mungalo Hmm. okutuka ekampala nga muwanga asoma birala mugwisa yali afunye obulu bisatu basoma birala masika chief justice teyaintertainingako omusango gwabadipi wabula abaupisa abajangayo abadipi bakalagala kabaale basempanji baani irinotirikonsairo babadipi nibagenda muopposition mu paliament yasigala atta abadipi irinoti rikonsairo museveni kanot make that mistake he cannot muwangu dakiriza kati bobi waini yategedde bamusala akazanyo bobi waini teyakitegeera nabagamba nti kana akalulu kaali kangu nnyo nembagana nti endaba gyendabamu museveni agenda kuwangula akalulu waayi museveni agenda kuwangula akalulu is adaring tiwulu covid rules nga bobi waini ali mu bivulu ti omukazi owolubuto yazaala abalungu Mm. museveni nakuba engoma i was supposed to address rallies nanyini buyinza sente zange nazitwala mbw ate mukole obujinga bwabe mbumbakolere nera naligenda obatta baali bamaze okungoma after four days bayita meeting mbubampitamu omukazi naligenda kukwata omwana omukba kukisenge nga museveni alaba nayene president yampita nangamba mirundi tewali badde ofisa wamaje mulungi tosonyiwa nti ye sisonyiwa mpiro nze ndi manu ya fakasoni bakijjaku kikopo bagana paka omulu watamunneoaion omukazi anayamba bakazi banne mm. bwano bataddayo bwaddayo nti ajoga abakazi mama gondi bayana bateyadda abasajja bano bwebakujoga tobaddamu gendewo okuba amatafaali nali toddamu kukola nabo obujozi bwabwe bwebaggwemu bano abasajja yabawaddeyo have told you mm. katika nakasaji wakalaba mm -hmm. Mm-hmm. ebi Bobby Wayne series is afu mina mreti pepa zogera kochi ndi kawa ndika mreti pepa kakasaji mm -hmm. waliko mchaini ya bao miliza dola bili mm -hmm. bazivuinji seba containing media ni baziba kweche kakula nikajam maulili nikakile mitu ya nendika biwandika maulili elaba akawade 3.5 billion about ready people babadde sente 2 billion ko ne bakawa 3.5 billion ate akasajja ako kagame yakagoba naye museveni bwatakegendeze ajja kalabanga ko kalinyenyenyi kali musayi ekekabaketta kuba tuyinza ketta banno bwoti hmm. abasajja they are struggling to solve a problem ne kajja mumawulire ako kenyini kati kagambye ah, i'm suffering witchcraft hey. this man is a witch but what did I do? Waka, I only delivered the tape. Wali watu wala mumbo kwa mmele kangu. Be, nja kulisa ne kasasiro. Kaja kulia kasasiro, kunja kalisa chapati ya kamburi ya katuma. <laughs> Kala ajana. Nzi mbalaba angabukira. Mbalaba. I watch them on my machines. Kakati, olabye, olabye ya kukumuka. Mm -hmm. Bweka wandi sebi intu evyo. Akakasajja, nebabi kwa mreti paper. Neche bakoza wa reti paper wachitegede. Mm -mm. Ha ha. kabanga lizavudde maka ga muntu eno gavumenti ndala omanyi museveni yamanyiko munana bokka aba abasajja pulezidenti amanyiko munana bokka balina gavumenti sebo batuusaako olukiiko mu kampala mu woteeri emu ennaku ezi naye nga kabanga lizisibye ekkubo ne balonda abakulembeze mubayita bantu nagambye makolo kavuma togendayo mbu isimalbe mbugaagala gababbe mubogereko mulabe bayodde owa red paper ne bamutwala mu kkooti eyaabwe naye nga ye waali walidde akabwe wali naye ngaabamubuuza tabalaba where did you get your that document kabanga lizaavudde mu nyumba ya muntu nezikola operation ku lady paper okyola tazimanyi okyola tazimanyi tazirabangana kaziyita zize eno gavumenti ndala <laughs> naye kwala ekintu ekifulumidde mu mawulire three times by red paper an english newspaper a paper that is uh, eh, eh, perceived to be linked to government. Have you seen anybody debating in those series, Moretti paper? They have power. Era bino byempulidde mwogera mbu poliisi baagikubye leti miteereyo akamiro akamiro abasajja abo balina obumiro n'okwata ennyama n'ogigamba mbusomayeri mufaledon ng'omufubye omukinjaje afunirawo akasajja kabukedde nekakuba nekonona ennyama omukinjaje faledon amufunirawo akaza nyama neruzinga kiro kizimbulukusa where does this mukinja jemani gate enyama bagitwale amata bagatwale enyanja mugirumbi noti abantu mu nyanja otwale ebyenyanja otwale nenuni kakati akamiro abakamiro bayingiridde buli wamu nti nateete eriyo ekimansulo okimanyi mm-hmm. ekimansulo okimanyi kiba kikola batyanebatiirisanaye eh. eh, olaba okukiyingira mitwalo etaano etaano eh. agasajja agakulu gegasitama omanye nti omusajja omuganda talabanga ku mukazi we omukazi omuganda nebwalaba bbaawe nebwabaana ababa nayingira mukisenge yesiba etawulo hmm. anti kapa nammesi kakati kapa kasitemanyiire emmesi e- e- eba tekyazigoba hmm. kyova laba mugenda wakojja kimbowa kubona obuwala obukunama nebukunamu obwobuyi nebukunamu buti nebukunamu enguluguru ani abuwasa obunyogoga so kakati eh, bano buli bbala yonaimiteriyo avo had you explain ono akuwadde ensonga nekulema okutegeera hmm. how could the drunkards kyesaawe send policemen with arms is impossible kati eyo bbala yamunene bala zabanene zikumibwa mu covid hmm. buli wamu wonna basekamiro bagendawo bulikati mulinde revenue authority ejja kubagana n'abantu amasasi amaduuka gaabwe tegawa musolo bajja kubagana kuba abantu bonna babagobamudda mu bisinesi bagisigalamu bokka kati sasi ku sasi joko ku joko <laughs> gwe mubaala eyo mugendeyo mukitundu ekyo mubuuze eh. nti all of the bars don't observe covid rules uh-huh. mujja kukisanga nga mulimu bbaala emu eh. yeeta obusaavi nga covid rules naye nga kabanga lyeri maaso ekuuma kakati kyobulaba nzesekerera hmm. katonda nampa omutwe gwonyango hmm. oba ogwa gundi enanga eh. nguzayo muggulu bulijjo nkwesunga okuviira ddala olunaku olwajjo eh. nga nina ebintu byange byenjagala okubuuza hmm. jana ni rumu mm. ono kwetu akuzizo lunako lwajjo mm. olunako lwakulizwa na mustate jana, house jana ni rumu eh chichama yali wa manyi nyo nyo no, bimo yiga mute mubiraba mm. Eh, amini ya ina credible information mm. okuva mu Tanzania mm. era ba Tanzania bebajja wano bwebaga na mustate research bureau bazula startling evidence mm Amini was communicating with the Tanzanian top security officials, mm. including the army. Mm-hmm. But Tanzania bali benyeddwa nyerere kusasanya sente kubagwira. Mm. Kakati nabo ne basalawo bakomewo. Bana Uganda effort kuddaka. Kenya bali babakwatirayo wano baleeta kirya balaka. Balaka kirya temukyamujjukira. Baleeta jole joyishiwonuka. Mm. Jejewonu kiwonuka. Mm. Kiryowa. Mm. babakomyangawo wano nga babakomyawo okuva ekenya e yonna gyebaali baddukidde mm. kati abaisirairi gundi bweyabatta hitira bagenda ku lisozi ziyoni nebagaa tudde ewaffe mm-hmm. kuba tituli seefu lwaki tetudde ewaffe gyobala bagita zionism mm. kati infoti okuva mwaka gwa nsanvu mu etaano baali bakomawo kujja kujjako amiini nga bategedde nti ekisrayiro tekyali seefu president museveni yenyini mukitabo kyagamba naye yakwatibwako security ya tanzania nibamukuba hmm. mukomera the tanzanian is wer fed up nga nyirira akwatafrontin states baavu bali kuki nebatanding against the foreigners kakati luumu bwokola ekintu kikuba akafayalinga hmm. obate bamuwambira singapore mhm. baminisa be bonna ba william kalema bani beyali nabo waliwo nomukyalo omu yali anereegamu nemugagwe nga nakubatudde hmm. tewali munyonyi yobate waliwo omukyalo omula namugagwe tonereegangako obate bagenda omuwamba tewali namiri ya nairobi weirono yo history hmm. kakati obate bwategeera nti bamuddukako ne bayiiya enkola bawandikanga amabaluwa mu post office webala obuyambi bweyatuwadde amini n'abasala binaisa limited it at the conference center mm. it was a strategy omulembe ogwo ne bakuula emwanyi mu uganda ewaffe wali emwanyi nyingi mm. ne bazikuula tudinay amin mane 75 yali mu boomu yemwanyi kakati amini naye afuna ekizibu mali gundi yali amuwambi kyali saalube kyembagamba nti kasa musigala mwokka mulwanagana mukazi bwaloga abaana babajjabe nasigaza abalinzi babiri ababe omwetta munne kaini hmm. yataabeeri ku nsi wy baali balwaniranye aba omukazi osoma akatabo kange the politics of how akazi politics runs nations nkulaga rwanda luddawo kasa mukola akazo kati abanubbi baali bakoze akazo hmm. musafadis namuteeka akabenji kyali salube namutta abagala kuwamba mbine munobbi ku munobbi kakati ebyokulwanyisa byo byajja amini yategeera nti ebyokulwanyisa bize wayi njagala ombuli enjawulo yambayo naamini gwe gimbuulize mbo is attacking religious leaders she doesn't know ti once you silence the opposition religious leaders come in bwogoba abakozi bonna ewaka n'abantu ovuma mukazi wo kasaopposition efa banadini nga bayingirawo kakati batunuulya olukungana lwatula mustatehousesinga amuriti nabaga nti ebyokulwanyisa byaze bijjidde ku train tye naye tulina maria mongo kasimu obula neidi amin mm. nebatula mu state house all the evidence nti angirikani chachi yali yengezeza ebyokulwanyisa kakati maria mungu nakatumusale nowerwa katumusale amini nakaba werwa katalina bizibu banabe nemirembe bano betuba tukinja amini akaba yakabira gundi era mwanange ebintu byensi kyebibeeredde after that meeting Kasi mwobula drove to Natete at midnight. Mm. Picked his strong Catholic, mm. went to the, the, the, the Cardinal's Palace at night. Namugambo olaga, olaga wa, tenchi andagalo wa matovu hao. Elaba afurumia story mumuno. Tikarinali abude mweki suja atacha agizi. Nenga baliba mugani. Nenga baliba gena musena. Orani yaliko by then. Nsubuga. Nsubuga. Kakati what do we learn? Why, why is it really important? ekyolaba eh, kyakyawusa wakitumala omuhausi yatunda nerinya nebalijjako matadom is taking center stage in uganda for commercial reasons nti tunuulira ekigwa eh, kyabajulize namugongo bakatuliki bwe basooka okukiteekamu amaanyi why vaticano yafuna information mu 1969 ti amin yagenda kuwamba gavumenti mu 71 ensagifula ey'abasiraamu paapa najja create a strong monument that make it sure that this country does not turn into an islamic state apapa yajja nakiisinga ettaka nakolaki nze taata wange yali agoberera ebintu amawulire nga ngasoma kuba yampa assignement kuwuliranga lediyo nga ngobye mu byakatemba nabaga nti i recited a poem to idi amin in pisiri nadifiitinga abaana bonna mu province and it stuck in my head amini nankwata mungalo eh yes nemfuka wachitalo nyo mwana yakutamini mungalo but my father was a wise man yangamba kubolemira mbi akatembo jakuberanga kabaya kabaya yali musajja wako kyalunga ayimbira mmere <laughs> so to occupy me he directed me to listen to radios and believe him whenever he comes back the mbiche bibaddewo amawulire eh gagati nkugambye nti buli lwoddira opposition nogirwanyisa iti retreat mubaliriyas leaders banazala bwe baotasobola kukwatako kati what do we done from amin mbagambye nti bamatters baliisu yabaki yabakatuliki why obukatuliki bwatula ne bubala how do we make catholicism acceptable tonna ne bayudaaya nebagamba mujeyo omuntu okumugamba nti ana owekyasa ekyokuna gwatalabako make sure that you canonize africans bebalabako is it not strange tinyerere atuse ku sainthood nyerere omutuukirivu tetugenda musaba abajulizi kati osanga kalolirwanga nga muzungu kizitonga muzungu these names have been recognized by vatican as catholic names why osome bomanyi tinabo bakolaki bakola ebyewuunyo hmm. kakati imagine kale nali nsubuga yalama nebamuzeeka mubakateyamba but a vatican delegation went to masaka exumed the remains of monsenyor ingobya kuba akola ebyewuunyo kardinali takola nebanonna n'omusista ekenya banonayo kardinali otunga bagenda omuzeekulayo nga kofini ye yetoloddwa ngaenkuyege zagikolako kulosi era nebamutwala kakati matadde omweno eri mu sente tine saidi yabakusayo that had been negligated mm. nkoyo yagiteeka mu sente for tourist to get money nerumu bwali ti mm. where a country does not have heroes it creates heroes ekyo mbyobufuzi tukimanyi mm. a country without heroes creates heroes nti musazi ngaomuzeeka kolo yakolaki what did he do if you read the history nti eh, gonde kamya agustino yali omufere nga insit nga abaganda baleme gula bintu byabayindi nga bijayo ekiro waliwo nomukikazi nga bakiyita mumere enkata ku bulirale mbotole botola nabotola enca nekikoza kamya agustino <laughs> <laughs> yaozolewangatonga mufere eh. nga insit nga abaganda baleme gula mubayindi nga bayindi babimuwa ekiro kati kinkata nekimuketta eh. mwete mwachira wako chakoma kumulembe kwa vinaisha eh. ngawe chita mbotole eh. chaka nkanya kamia kuduwe ya bela ngao nga chija mbotole ee eh, eh, lande mbaka ni msaja umwezi umwana kuhisi ya mko msaja na umutu wala mchifuru kwa eh. wako sababu pani muwe ajabu biogera ahito biogera <laughs> bufuzi mm. tuino msaja wa mwita nikoli machiveri mm. elabati rotu za political science support a statement ndati machiferi is the father of african dictators machiferi akuga nti bwokozesa force gikozesa omulundi gumu bwebakulema hmm. duka <laughs> ah, ethiopia bagamba muzena bwababya obululu hmm. bwebekalakasa yattalukagenkya tebakola oba teyalumba olubiri nga muteesa mwali hmm. force omulundi ki eh, waliwo omulala munadiini alexander muge bamutya mumotoka nga yavuma mmoyi nga yasigaddewo bwogenda e nigeria bamuyita sokoto kalifeti wagisomako bamuyita kalifa wesokoto ayina amaanyi gali baddenga gakakungulu wano hmm. ensi yonna emuti e nigeria abaca yasirisa abantu bonna nasigala nga amuvumira muzikiti abaca omusiraamu yazinda kalifa wesokoto bamukomera namutwalanga nemikalabandatayina hmm. mayombo teyayondi akamulegeya sekamulegeya mayombo teyamuyombo tanamukuba mukomera mm. mukiveri yanikundi amin yawa abayindi enaku kyenda era abusino kamya bamukwetya walinga ajjako bayindi sente mbu amin abasabye sente namusala bano gwe bawa omudaali emuferi eporopa muferi e kubabalowooza kamya movement no kamyawooza emuferi who does not deserve a medal aka akakiiko kaita akakozesa makula kiwanuka e historian and a political scientist kakati mm. abakya yasala kyembagamba nti bannaddiini kasa mu silencing opposition olwana na nazalau what about tutu mu south africa whos fighting apartheid was tutu kakati ekiri more important when you read my book eh, abagund eh, where you have no heroes estate curious heroes artificial ones e kenya kibaki bwe yajja babagamba nti geno china yabula ne bagenda ethiopia ne baleetayo omusajja Mhm. nebagamba nti yoyo abaana mawumawu <laughs> ne mukazi we nagaa nti yono yenyini omusajja nabagaa nti am an ethiopian the rain is raining in ethiopia i want to go to plant my seeds <laughs> naye nga kenyan government has spent money to create a hero way does not exist nga kinyata ayagalakoby kyeba kyeyaleeta sente zaye kinyata nazikomyawo mu saculation nakola kitu please the kikuyos tiwyain power now kakati amini yakwata abayindi yagera abayindi bakyesisigaliriza wano naddayo ku machiavery doctrine yaleeta madivani nemeta nga bali mupajama muconference oh, nabaletya kumpingo <laughs> abayindi bonna enkya badduka bala bayingiraamini eh, eh, yaleeta <laughs> machiverian propa eh. obate machiverian propa museveni yatabikirizaamu because museveni compasate n'amagezi ge Museveni gives you a political rope and you hang yourself. Mm. Kakati I have evidence. The person who authored the document that Obote used, that Amin used to kill room, is still alive. Obote's work light was chosen and languages. It was captured. presence office. Hey. Eh. Yes, he's still alive. Amin is a minister. temugamba moses ali siye mm. but i mean is minister <laughs> who drafted a document mm. which implicated the woman is still alive and the document is available yali misaloko government nga mu ministry nga beti bigombe ali mu prime minister's office eya kiseka mm. ne basalawo bajje containers mu kampala bazitwale wali weziri mm. kati kiseka n'alya sente amanya mushiga yakuba beti be, be, yo beti bigombo ruyi mhm mm amanya mushiga mhm amanya mushiga na agenda okulambula amasomero nga mm. minister of education mhm nasanga omusomesa ataina musipi najja mu musipi gwe nagumuwa mhm mm amanya mushiga ateeta mmanyi abahaja timukwaya bani amanya mushiga nagenda naye eh, andi my newspaper at that time was the strongest newspaper kati amanya mushega nabagamba hmm. baga batubye enkoko batubye eki batubye eki amanya mushega nasirika nabaga gwe bakubye eki nga tebikwatagana nabitu hmm. amanya mushega hmm. kagati amanya mushega yagamba history does not repeat itself is only fools who repeat the mistakes other fools made earlier mm. in the past mm. amanya mushega yali minisita weeducation nagenda emakerere waliyo professor senteza kajubi senteza kajubi waliyo professor livingston walusimbi batandisa ebya buganda mm. eh, eh, gondi babayitanga batya bazukulu babuganda soma ebikibe babitandika emakerere kaagati <laughs> oba ani yakyala emakerere oba kabaka yakyala emakerere sente takaji minafu kamira amenye mchekana this man is unfit to lead a national institution mm. amenye mchekana twamufirwa nyo singa amenye mchekana at that time bamu bamu twala ku secretariat eh hey, ne alim na yamenye mchekana chamu kuba ngamini so education bale takowa schools biingira mu ebyeddin mm. nga kwasokoloza esinga obunjazi wabakristaayo abakatoliki gundi namubetenta bisopu we oni wakawumula owembalaba <laughs> nze mbadde n'abasajja bano feverelonga time but they don't know me many of them forgot me tebamumanyi they don't know me kakati amanya musega yagamba history does not repeat itself is only fools who repeat the mistakes earlier fools made in the past katigamba bulira ngenda basomera butabo busatu nibwe tulilinga kuba we have an hour mukuba mm. ebirango mukola kyenda baga nti ebirango tax over tax these birango you don't pay me anything ebirango ebyemitwalo atano biteeke ku miliyoni mubadduke mumawulire 40 percent must be ebirango 60 percent ebagonda kakana bagamba eno situation egwanga liddayo emabega bizeemu egwanga is a human being mm. bwobuuza bebi nti olimera ebirevu akuddamu ki <laughs> do you know that many boys hey. Eh. twagendanga muvu ne tufukamu tumere ebirevu hey, eh, ate kati bitutawaanya eh, omuganda akugamba mm. nti omukazi omukadde bwaba ayisiganya n'omuwala omuto mukawala omuntu amugaa nti vamu sikufumisa ebbeere n'amugaa nti waayi naye lyange lyaliko etto eh. kakati e situation emerges mm. kakati bwotunulya histole ya uganda mm. wea in 1983 amuteringeyo tuzeyo mu 1983 situation nga bwe yali the situation obate fail to solve mm. naba neyinza obbalemu mm. failure to solve a simplistic solution ebyo mm.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 The institution should create an early warning mechanism, which is intelligence, as well as a quick response service delivery in order to survive. Political institutions suffer from what we call political inertia. They develop weaknesses. They're like human beings who have to observe a high level of hygiene to avoid falling sick.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 okitegedde mm, okwata abantu mm. kyaliwo mu kinana mukaaga mukinana mwisatu mm. but what assures me mm. many people say nti nze njagala nnyo museveni but i've observed nti look adf yawambako mpondwe nejiocupyinga for seven days museven mm. pikit yezik 47 mm. commanded the operation gwali mwakaki genda obuze abasajja basitausefu abaaliyo mm. wasigaddeyo bakeya aba abakadde doza ndina busaayi nabusaayi teyaliwo yali mu vice president office mm. balaleko mm. museveni yagenda eggulu neyebakayo for how many years twagenda okudeka nga nembwa tezikyatutegeera amalevu gali bwekati mm. ona pito yali aganya okugenda mu traini ngaabeera balaleko mm. koni gyali batta abakazi wano mm. museveni pikitizikyeya nagenda entebe yatwalako kayula olaba kayula agenda naye olabako tumukundi minister security ngaagenda naye he talk to the fees ant abakazi baddamu batta nabyo nebyokukwata abantu bigenda kugwa the problem is in jat ebyokukwata abantu biri mu jat biri mu jat era naweereza general narration message simanyi oba yagisomye hmm. ne muganda narration you've made a very big mistake mm. the army has a spokesperson mm. why do you say that mubayina mubayina obamanyi obungi gwe mm. narration akantu tubayina be bakutte mm. as who gwoli ku state house kitegeeza museveni yakulagidde i sent a message to her leave this woman omwogezi w'amagye ayogere yes but if you come up mm. gwe to overrule the other woman mm. then it has shifted from the army kirimu state house etebansobi i think she didn't believe that it was me yeah. i'm not a bad man mm. i'm an asset of this state this government mm. that's why njagala okwebaza aba security all my residences are protected ate kinyongedde omanye ntuula nabo kati nga wane wazana we nasoze one is emugisu another one is emunyankole another one is em... why do you sleep why do they sleep outside to protect e muganda who comes from lakai era ono gundi ono ono simanyi ono location Lokechi. E, Lokechi. Mm. Ya gambie. Ndi haba serikali mbakume volonji. Nzabuli makaga angekalimu enyumba yomu serikali. Irolo kuba wanu waliwa space nito natenge moto kaza angenyenji. Mm. To create space for these soldiers, I had to buy a mobile tent. Myself. Mm. Tumeza kusula buiru wakumani. Wakumatata wabu. Waliwa matamani wangapasula wawu. Mm. security engoyi na nyingi kakati hey. Eh. nze mbabulya ne mbagamba mm. nti situation eno twali tugibadde muleka amanya musheka saying mm. for us in political science we say a similar situation emerges but with the different key players mm. amanya musheka says a situation that fools make mistakes other, other fools, fools made, made in the past eno situation twali tubadde naye yakwatakwata mpanda gaali biki ebyo in the forties eh. kamba buulire in the forties buganda went through especially in the fifties when mutesa came back mm. baagenda ne bayiga abaganda watekawo omukono watekawo ki gwe tujja kutta watekawo omukono nti mutesa bwadda waliwo egombala bagita yebusukuma yebusukuma wali eri eh, omwami wegombala yaganda nti mutesa bwadda ntaddewo mhm. mm -hmm. omukono gwange Mm-hmm. mutesa led delegation of hooligans mm-hmm. nagobawo omwami owegombolo nagireka nga temuli muntu kakati because of this terror in buganda mm-hmm. forties fifties abangereza colonial government yaleta abantu babiri wano bemutamanyi very important who played a very big role in our politics omusajja abangereza baleta omusajja senior police officer babaleta ba sergeant nga bamwita roboti robot robot abaganda abaganda bamumanyi abakadde mm. robot mm. came here to solve mother cases mm. robot bwe yajjanga ku kyalo nga kuliko emadda case mm. ng'agenda n'afuwa na, emindi ye bwati yayina emindi mm. nazibiriza amaaso eddekikasa robot n'afuwa emindi naye nga bakuntumi emotoka baziyitanga tende oba bakuntumi mm. bakuntumi mm. bakuntumye akuŋŋanyiza ekyalo kyonna waliwo emada ki emada case bakuntumye gondi olipoti ngaafuuwa emindi ye nagifuuwa nagifuuwa nagifuuwa bwe yazibula bwati amaaso arasi that one and that one soka olinde kati nga bafunye mu kuzibirizaawo n'okufuuwa yajja nga ayina information lubert nga bwabatwala eh. he comes back the following day uh-huh. nabaga nti abo bebata lubert mumubuuze mu 60s mu 50s eh. a man called lubert eh. who was brought here by the colonial government to solve mother charges mother mm. cases mm. kati oyo mwawulira wala ne museveni agenda n'atuula n'akatebe k'entebe lubert bwe yakolanga yagendanga okujja information nga yagifunye yonna kati abaddugavu ne bagamba nti omuzungu hmm. ayogeza omula omuzimu gw'omuntu era nti bo bwe balowooza kati mu buganda buli lwolabanga omuntu hmm. nga bamusse ne bajjamu olulimi kyava ku luboti ti omulambo eh. gujeemu olulimi guleme kwogera yaguse eh. gukyava ku luboti eh. luboti yajjanga ku kyalo bwati naye nga yafunye dda information i know how the, the, the colonel police mm. used to get information myayino ah, ah, ah, bano tebakisobola bano bali basente balya sente abajja ati balya sente nebalowooza mbu abalala bajja bakolera mm. kubanga the moment you create numerous security organizations mm. nti police eremeddwa tokosobola gobakulu mm. ekyo nokijjayo mm. nti tosobola kufuna bujulizi mu mm. bagundi mm. babagula ba prosecutors dpps office kamba twali mukoti yamaje mm. failure to solve this one you add on more problems. Problems and institutions. Mm. Where you see so many institutions mm. dealing in one problem, it means mm. the, pres- the president or person in charge cannot discipline the earlier ones. Mm. Ogobo Tiakulu, Munang Antiakulu, Yesini Mosisinia Langi officer. But that she sort of Langi problems, the matters. Mugobag and the Mugobo ambassador. Mm. Kagati, Umusajo Mulara, Bamitanga Pia Gulam. piagulam bamuleta mu sixes kubba bululu was an expert in leaging elections the british government brought a man called piagulam mm -hmm. to league elections twali tugendamu okufuna prime minister agenda otutuusa ku bwetwaze hey. Eh. mm. kakati e, nti bino mm. nze mbabuulya nembagamba kakati kana katabo okalaba mm. nabagengenda basomera obutabo busatu kampala for money or, or for, for better. better 15 years ago mm. kanzigyewo obulango buno tutandikireawo okyali kukikumusatuli kukikwata bantukikwata bantu yes. n'ekiwamba nti this is 1983 ezeemu as obot afaire to hand the simple matter mm. concerning the influx of bayekera in the city mm. they also have faire to handle mm -hmm. bano abaana bano mm. bano abaana bwe bawa enkubi etaano etaano ne bajja badi ba plan b abesigizimani